hello and welcome friends python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और, और पाइथन में हमने यूज किया है जेसन का और ये जेसन जो है क्या है यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रोग्राम मैंने लिखा है वैसे जेसन को बोलते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन तो इसके प्रोग्राम को मैंने इंक्लूड किया पाइथन में और यहाँ से इसको रन करवाने की कोशिश करता हूँ रन करवाते वक्त ही हम इसको सेव करेंगे यहाँ पर आए और अब इसको J A dot P Y के नाम से सेव कर देता हूँ तो ये हो गया सेव अगर कोई एरर नहीं है तो प्रोग्राम हमारा कंपाइल्ड भी हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं थर्टी आ रहा है रिजल्ट हमारा तो ये 30 जो है रिजल्ट जो हमारा आया हुआ है वो क्या है आइए समझ लेते हैं यहां पर यहां पर एज की बात की गई है और नाम क्या है जॉन है और यहां पर एज इनकी है 30 तो वही 30 एज जो है प्रिंट हुई है और इसमें हमने इंपोर्ट कराया है जेसन को आप देख सकते हैं तो आई होप की बात समझ में आई होगी और इसको लेकर के आगे वीडियोस और भी आती रहेंगी ये एक पाइथन में इंक्लूड की हुई पहली वीडियो थी तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग